Så Simon, vad är det som händer här idag? Ja, idag har vi Special Olympics School Day eh, här i Östersund med eh, vi har 120 personer här på snö. Eh, vi kör längdskidor då och kör olika stationer. Hur är det att vara här i Östersund idag? Ja, det är roligt. Väldigt roligt. Vad har ni fått göra för något? Jag har sprungit i snöskor. Med snöskor? Hur gick det? Ja, det, det, det gick bra. Var det... det... Det var roligt. Var det svårt? Ja. Skulle gärna vilja göra om det igen. Vi är ju då här från Jämtland Härjedalens idrottsförbund som driver ett projekt som heter Långväg. Då är det asylsökande som går en idrottsledarutbildning. Och i deras utbildning in, innefattar det liksom, vilka kan idrotta i Sverige. Och här är ju verkligen ett bra sätt att visa att alla kan idrotta. Hur känns det att vara här idag? Nej, Jättebra, jättekul, jätteroligt. Vad tycker du om vädret? Det är lite kallt. När vi promenerar lite var. Ja. Vad har ni fått eh, göra här idag? Ja, mycket saker. Vi just springa och varma upp med eh, ungdomar. Ja vi gjort nu? Du har precis sprungit med snöskor. Jättebra! Ja. <laughs> Jättebra? Ja. Var det svårt? Ja. Nej, inte så mycket så. Ja.